زۆر زۆر فرێندلی ئەم پشیلە لە خۆی وتێ بۆ لامان ئەم پشیلە خۆشمان نییە دوای دەستم تاقیم بکەم بای دوام کەوتووە پشیلێش لەسەر سیارەکەمە ئای چۆنی خۆشەوێ قەرارم ما بێم بۆ بەس کافێ زۆر زۆر حەزم لەم شوێنەی هەموو دقەیەکە بێتاقەت بم بێزار بم دێم بۆ ئێرا دانیشم قساکەم لەگەڵ جەماهات قاوەیەکە خۆمەوە زۆر خۆشە زۆر دڵم لێ مرتاحە. شتێکی گەرمم جەوەکە هەورە حەزم لە شتێکی گەرمە ئەرەچی خۆم بۆ خۆیان نازانم شادی چی تایبەتتان هەیە ئەمڕۆ خۆتان تایبەت بەنەکە دانیشین باشەبان زیک بێ لەم یا دەزانام چیەکە ئەه سڵاوتان لەوێ دووبارە هاتینەوە ماڵەوە لەگەڵ کاکە پاشایز ئەم نابینن ئەمەش پاشا ڕۆژێکی خۆش بوو پاشاوە نیە پاشاش تۆزە یاری و شتی بۆم کڕی زۆر خۆش بوو ئەوخانە لە هەولێر زۆر بوو ئێستا ینی ئەم شوێنانێکە قاوافرۆشن شوێنە بچووکە کۆزیە خۆشەکانەها ئەمەی کەپ کافێ و بەس کافێ و کۆمەڵێکی ترکەناوەکانیان نازانم زۆر حەزم لەو شوێنانەیە و قاوە بۆتە خواردنەوەیەکی گرنگ و خۆش لە ژیانی ڕۆژانەمان بەجددی زۆر پێم خۆشە کە ئەمە وایە من شخصی خۆم زۆر زۆر حەزم لە قاوەیە یعنی هەموو ڕۆژێ ئەبێ زۆر خۆمەوە ڕافقەکانم هەم یەزانن کە من حەزم لێتی لە ماڵەوەش بەردەوام خۆمێکەم ئیشاڵە لە یددیوکانی داهتووە زۆر شتان بۆ باسەکەم لەسەر قاوە و جۆرەکانی و چۆنە و چۆن نییە و ئیسفادەکانی و زەرەکانی ئەوانش حەزەکەم تۆزە بە کورتی باسکەم ئەم شتانە دوورە لە تەکنەلۆجییا بەڵام شەر نیە هەموو شتێکمان تەکنەلۆجییا بێ و هەموو شتێ هەر ئیزعاج و ناخۆش بێت تۆزێ ئەو شتانەشی تیا دەکە لە ژیانی ڕۆژانەمانە ئەکەین زۆر باشە شاڵە لە دوێ داهاتواتان بینمەوە حافیس.